Hola Matsumoto. Hola Takasugi. Te veo triste, ¿pasó algo? Verás, quiero un celular. Pero mi madre me dijo que no. ¿Eh? O, o sea, no es la gran cosa. Olvídalo. ¡Espera! Matsumoto, tengo algo importante que decirte. Bien. Matsumoto, ¿por qué crees que tu madre se opone a que tengas celular? Porque ¿Teme que descuide mis estudios? ¡Exacto! Las madres son criaturas inseguras, así que para que te deje tener celular tienes que... Hacerla... sentir segura. ¡Exacto! O sea, esto. ¿Filtro de seguridad de AU? Sí, esto bloquea los sitios peligrosos. Pero yo no visito eso. Por supuesto, pero aún así hay veces en las que te envían a esos sitios sin querer. Esto podría ser complejo, así que quiero que me escuches bien. El filtro de seguridad de AU permite limitar el tiempo que usas el celular. Entiendo muy bien cómo te sientes, pero si le dices esto a tu madre, ¿no crees que piense esto? Mijita, sí que lo está pensando adecuadamente. ¿No crees? Entiendo. ¡Ve! Y díselo a tu madre. Estoy seguro de que puedes convencerla. lo haré. Los padres también pueden sentirse seguros con celulares y filtros de seguridad de AU. ¡Matsumoto! ¿Takasugi? ¡Puedes usar el filtro de seguridad de AU en todos los celulares! ¡Buena suerte! El perspicaz. Takasugi.